ahlan wa sahlan wa marhaban bikum liste bi yewi askan gi ñi waje for collision ci département bu dakaru gaña nga ci tamante dem digënté salu sar mi ñu ne mo déposer liste yewi askan bi ak bamba fall mi mandataire national bi direct news ñu ñom ñaar ñangay waxante seen biir déccé fall salu mo déposer liste bi mom la joxone kassé ngir wolu gi mu ko wolu waye bi mu démé ba ci DG di direction générale des élections ci la ko gañi né affaire parité gi lu wessu 6e position ba ci 7e position danaka duñu ko doxol c'est la salu tégué lama tégo tek fa mbiru bopam motaxit mom salu Déthié Fall neena moñu lor Saliou Sar ci direct news nako Déthié waxul deug lima yoni dongu la def mom Saliou Sar neena Déthié Fall mo tamponé mo cassé mo déposé lima def def na ta amna ci cédé ndax fama ko don défé amna ci gaño xamné dañu don vidéo l'observateur nañu cédé yoyé Saliou Sar nena amna ko bamu wër peng ndax bamu yobul li ci ba ci kanamu téwayu mbolo mu bari la won li ko nañu ana kan mo jaay yewi askan bi sabotage gi ak complot gi gañi nekké ba seen li gi di forkolor ci diwanu Dakaru ana kan mo len jaay sidou quotidien nañu même modification yi de ci fal bëggoon démb taxoon mu fajaru dem ci direction générale des élections gaañi dañu ko gantal nee ko mukk du fi am li xew ci askan bi ñoomi neen seen biir direct news nañu kii di Barthélemy Diaz ak Déthié Fall li leen war modi di taxaw ci kanam waa DG ak njit la jéggalu leen ndax erreur yi ñu def ñoo ko defal seen bopp ci la tribune yéene kaay moom di am xel ñaar ne mbaadu Khalifa Aboubacar Sall li ñu investir ay ñoñam lii moo nar a nekk dil bi ndax Khalifa Sall Bamba Fall ci moom la di Alindo itam naka noonee njaga si la expert ci walum électoral ne wala seen kay liste yewi askan bi ni ko bëgg gantelé mënta nek manam seen ñaka bokku ci élection yu lolé mënta nek code bi may len ñu mëna modifier ngir bokku ci l'évidence yene kay bamba fal ne ko jërta xelat suñu ñaka bokku ci élection yu mom lolu lenen la modi élection dafa narta am ci réew mi bu ñu naré tégué na lé lenen batay ci mbiru bamba fal ak ki di saliw sar may tamante de mu ñom ñaar journal bes bi foli gañé ñanga ca koko fulé de fal néna saliw sar mu déposer fi kassem lako jox mu tamponé signé dem ba ci DG di direction générale des élections mom Saliou Sar gañu convaincre ko mu soppi lepp def leneen luñu ko santul Saliou Sar ne njumte njumte la ya def erreur su ma ko defé comme ni nga ko defé won damay taxaw ci kanamu sénégalais jéggalu leen comme ko nak ya def erreur bi nongul deug gi bañ mako taxal xalante gi ci seen biir ñom ñaar ñi ci coalition yew eskan bi le témoin yene kay nañu ana kan mo wax deug ci ñom ñaar décé fal mi Saliou Sar dafa soppi liñu ko joxone Saliou Sar neena 34 liste yañu ko joxone nañu ko ko joxé won noné la ko joxé wa direction générale des élections ubbil nañu gañ ñangi ci lambi golo mom Déthié fal ak Saliou Sar ci biir yeweskan bi sen and ga ana fan la jëm and yeweskan bi ak walu Sénégal alliance gi ñu namon ci législative yi fan la jëm enquête yene kay nañu dañuy and bokku daanu mba dañuy and di teñex teñex ñom ñaar ñepp ci walum election législative yu rené ci Dakaru buñu mayul sétan ak taccu lañu ci démé Mamadou Seck di expert électoral ci journal enquête yene kay nañu li code électoral bi wax modi yeweskan bi ni yefi démé ño nekkul ci deug nañu deug l'observateur to xolé ëllëgu Khalifa Babacar Sall ancien ancien maire bu Ndakaaru ëllëgëm ci wàllum politique la journal bi di lijjanti gannaaw caisse d'avance gi ñu ko tudd ba tëjoon ko ci kaso gi ñu génn ci am ci local yeeg doole jëmu ci jóge ak fii ñu toll ci législative yi Khalifa Sall mbaadu mu jëm ci wàllum politique dafa nar a nax saay nii la ko nar a jeexalee Khalifa Sall li xew ci yeewi askan bi gaañi naan complot la ak sabotage am ñu ne Khalifa Sall ci gi dani ñàkk bokkam ci élection yi mook waa gëm sa bopp journal sursoir nañu Macky Sall la ko jiiñ ak di Fall dani njiital gëm sa bopp ba léegi gëmul ne élection législative TV du ci bokk mook ñi mu jiite ci les éco yéene kaay affaireu 94 milliards yi fi OFNAC tuddoon ba jox dëgg Ousmane Sonko cour d'appel weddina leen weddina Ousmane Sonko weddina itam OFNAC Tayiru Sar ak Mamour Diallo lañu jox dëgg Soleil national njiitu réew Macky Sall mu takkaayu ba dëgër ngir waaji dem ca Kiev ak ca Moscou guerre ba ci Russie ak Ukraine lay lijjante neena guerre baa ngi nësaxal Afrique ci wàllum dund gi économiquement bëgg dund ba taral seeni njaboot taax ñuy dang dang ci kaw tali bi su nekk da ci liggéey waaye musiba dal na leen ca Kédougou Togo benn auto 4x4 bu jeexale dawalinam ci jaaykat yi nekkoon ci buntu taliba ci route nationale numéro 1 ga ca Kédougou ba ñaari bakkan moom savour bi ko def bi mu ko defee la tijji porte bi mi daw